saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. hodio mi volas legi kun vi el tiron e la tractajo e senso eston tezo kai fakte la el tiron ki un mi electis ne rilatas recta l'esperanto. Do mi legos el pagio ducent septec hoc. Diras Zamenhof. Ciam oni montris alla homoi la forton de la vaporo cae gian usebletson shainis, che cia prudenta homo povus ion contra paroli contra ugi Cae tamen, kiom da multiara batalado suferoi cae mocoi la il pensinto devis el porti. Cae ec tiam, ciam fine prosperis iam atingi la celon, ciam en Angluio, iam do tutai tri iaroi, la locomotivoi cursadis cae alportadis grandegan utilon, sur la continento de Europa instruitae homoi cae ec tutai instruitae corporatioi an stata o simple ec rigardi cae convincigi scribadis ancora o profunda pensa in tractato in pritio che construad de locomotivoi estas infana entrepreno che gi estas nebla che gi estas malutila cotopo Do, compreneble tio estas comparo fare de Zamenhof inter la tecnologia novigo de la vaporo, qui es memoro esis ancora o forta en uh, iaro 1900, la iaro de la publicigio de la tractagio, e senso che estontezzo, de la lingua internazia, kai la comparo estas kun la lingua internacia mem do esperanto sed tio multe pensigas min char chu eblas apliki la legio in de nova tecnologio aperanta en definita sozio, alla disvastigo de lingvo ali vorte dirite ciu lingvo kai aparte plan lingvo sequas simila in legioin compare al uh, eh, nova tecnologioi Do, se Zamenhof estintus homo de la nuna iarmilo, cae se la tractaggio estus verkita cae publicigita en la iaro 2000, probabre la comparo estus con interreto. Sed China salmi che temas prio alia do mine sias mi starigas demandoin por cum mediti con vi char calc foie estas tiu comparo con uh, tecnologio sed ali foie temas ne pri instrumento sed pri identilo kai mine pensas che iu ain identigas sin cum la tecnologio de vaporo au de interreto, sam ciel on identigas sin per lingvo. Do, tio pensigas min. kai mi volas inviti nin ciuin, cun cum mediti, pri ni diru la metaforo esperanto kiel nova teknologio char eh, estas avantaggio e sed anca o probable limoi en citiu eh, metaforo kai fakte la vera demando estas kial kelkai technologioi fin fine successis – disvastigi tra la mondo. Crom, la profunda pensai tractatoi. Malgrau la profunda pensai tractatoi, ciel diris Samenhof por usiti un arcaican esprimon, au ia la corporazioi instruitai corporazioi. Do, effettive shaina sal mi che la apogo delle intellettuloi estas eh, eble iom tro alte taxata de Zamenhof char fin fine nestas intellettuloi qui nepre decidas la successum a mas scale de nova tecnologia. Bone. Mi interessigas pri viai rimarkoi kai commentoi. Do mi salutas vin. Gis morgau. Mi iom experimentas per la filtroi en la video. Mi neniam faris tion. Antaue sed mi volas iom experimenti. Mi esperas che vi shatas. Tio in varia in lumoin, mi diru kai kiel ciam koran dankon gis morgau kai antauen sen fine